Ake bahlali njengoba nilazi udaba ukuthi umuntu uy'hlushelwa nayi-inthanethi nje budaba niyalazi ukuthi kunjani eMzansi. Koda nje le vidiyo ngihluleke nokuyibamba ukuthi nginisherele uMakhadzi um, emgodleni wakhe uthe mepakisha wapakishani ehamba njengentombazane phela engakhohlwanga ukuthi ivelaphi noma inqamula amazwe koda imiganu yayo nokudla kwayo yangakukhohlwa awukuzizwele mhlali. Ngiyacanga ukuthi niyaphila webahlali ningakhohlwa uku-subscribe-a ni-like-e ningifollowe nenze konke nje okuhle ngiyanithanda ule. Eh, ghetto girl and wherever I go I will go with my ghettoness like I'm proudly, proudly, proudly village girl. So let me tell a story, guys. What I did is, um, I make sure I made sure that when I pack my clothes, and vinegar. You can't believe what I did. Let's go and see. <laughs> ndopangana namefrizi wao you can't believe what i did This is what I did. Oh my God. So today I got this friend of mine. I asked to come to her house so I can cook my my sour pap and Good my hard body. This is my container. This is my food for Canada. See? You see, this is my pub. This is my cockroach. Yeah, this is how Canada treating me. I'm Wow, wow, wow, wow. I like that. I like when she says she's proudly a village girl ukuthi wasemakhaya yazi phela abanye abantu bongabe wasemakhaya bakubukele ngathi vele you are nothing you are useless you are mindless kanti vela ubuwena you can't change it but abanye bayazitshentsha phela athi umuntu mina ngwasemadolobheni i like that i really love that ungathi uma ungabe usubona ukuthi usukwelinye izinga or usukwenye indawo ukhohlwe ukuthi where, where you grew up ukhohlwe ukuthi kahle kahle where you belong i love that you know I, i don't know how much to praise you like really ngiyayithanda leyo ngqondo yokuthi azisho ukuthi she's a ghetto girl you know so ukuba owasemakhaya akusho ukuthi so winto engelutho akusho ukuthi wena nje su useless awuna life no you still have life kodwa kusalayo ukuthi ngwasemakhaya Ah, nokuthi owushintshwe isimo okusona-ke manje awungavumeli ukuthi kuyakushintsha ukuthi wena manje kahle kahle ungubani ungavumeli ukushintsha ukuthi kahle kahle wena ubhilonga kuphi noma phela ungaqhubeka nempilo wenze okunye okuhlukile ukuthi impilo iyaqhubeka kodwa zazi ukuthi wena who are you ungabe ususitshintshela-ke manjena sowuzolahla ngishe uthi lahla ngisho ukudla obukudla empilweni yakho ngoba wena usushintshwe udumo usushintshwe isimo indlela engakhona impilo ekuphethe ngakhona suzoshintsha-ke manje ulahlelele kude izimo ukuthi wena nje wow you are that girl big up girl ngiyayithanda leyo ndawo yokuthi wherever you go you still stick on your roots uhambe nemigano yakho Emganu-ke babuhlali uma ngingaphosisi indishi I think indishi isho ukuthi adlela kuyona leyo ndishi or indishi ayisebenzisayo nje indishi bayibiza umganu. So ya. Iyona-ke leyo-ke akusho ukuthi ahamba ahambe nayo wapakisha wafaka ngisho uviniga wakhe wafika ngalena wayidlela ukudla kwakhe akujwayele njengenjwayelo. Ivinto-ke phela uzophinde ukudle phela okwabanye ukuthi nawe uzwe ukuthi kunjani hhayi ukuthi ngoba hlambe usungakufuni kwabanye abantu just that you are used to your own food you are used to indlela wena ojwayele ukudla ngayo mawusekhaya. Hhayi-ke bahlali ngiyabonga, hhayi-ke mina ngicela ningakhohlwa-ke ningi-subscribe-eleni ningi-like-eleni ningi-follow-e. Mina uma ngihambile-ke mina bengizohamba nesitambu-ke bahlali. Mina ngithanda isitambu bengizozihambela nesitambu sami nekabishi, yes ngiyodla kona. Njengoba naye ubonisile ukuthi ipapa, uthi uhambelana noviniga namaqanda. uyabo indlela nathanda khona ukudla ipapa namaqanda frayiwe kanjalo kodwa mina nje bengihamba nesitambu sami nekabishi yabona nje ngibe yintweni ngiyabonga-ke bahlali niyakhohlwa ukusubscribe-a nilike-e bahlali ngiyanithanda ukufa